ماہ سیام رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اس ماہ سیام کا استقبال تقوی سے اشتیاق سے محبت سے کیا جائے جنت تو جنت ہے لیکن پورے گیارہ ماہ جنت کی آرائش و زیبائش ہوتی رہتی ہے صرف ماہ سیام کے استقبال کے ماہ سیام آتا ہے تو جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ کی رحمتیں بندوں کے بہت قریب ہو جاتی ہیں اللہ کی خاص رحمتیں اس مہینے میں نازل ہونے جا رہی ہیں تو فرمایا اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے جس نے اس مہینے میں کوئی اچھائی کی تو وہ ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا ہے یعنی اس مہینے میں ایک نفل ادا کرنے کا ایک نفلی عبادت کرنے کا فرض ادا کرنے کے مطابق ثواب ہے اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا تو گویا اس کو ستر فرضوں کا ثواب ادا کیا جائے تو ستر گنا اجر اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے تو رحمتوں کی لوٹ سے لگی ہے نا اس مہینے میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا اور وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب سیدھا سیدھا جنت ہے وہ شاہر فی ہے رزق المومن اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ وہ نعمتیں جو عام ایام میں اسے نصیب نہیں ہوتی اس مہینے میں اسے نصیب ہو جاتی جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے کہتے ہیں ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضور ہم میں سے سارے لوگ تو یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروائیں یہ تو پھر عمرہ ہی بازی لے جائیں گے تو رحمت عالم نے کیا جواب دیا سنیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی عطا کرے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ سے ایک چوہارے یا کھجور سے یا پانی کے ایک گلاس سے کسی کو افطار کروائے اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے تو یہ تو اس کی کرم نوازی ہے اس کی رحمتوں کا باڑا بٹ رہا ہے ہاں اگر کسی نے کسی کو سیراب ہو کر کے روزہ افطار کروایا سیراب کر کے اچھا دسترخوان لگایا نوا و اقسام کی چیزیں رکھی وہ رج گیا تو ثواب پانی کا گھونٹ پلایا جس نے دودھ کا گھونٹ دے دیا جس نے چوہارا دے دیا کھجور دے دی لیکن جس نے اس کو رجایا اس کو خوب سیراب کیا تو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ اس کو جامع کوثر عطا کرے گا پچاس ہزار سال کے دن میں اس کوسر کے جام پینے کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ جنت میں چلا جائے گا اللہ کی رضا کے لیے ماہ سیام میں لوگوں کے روز افطار کروائیں یہ جو نمائشی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں ان سے جان چھوڑائیں ریا والا عمل اللہ کو کبھی بھی قبول نہیں یہ بات ذہن میں رکھیں بعض کا ہم محنت کرتے ہیں ضائع ہو جاتی ہے چونکہ ریا شامل ہو جاتی ہے بعض لوگ تو ایسے لوگوں کی افطاری بھی کرواتے ہیں جن کے بارے انہیں یقین ہوتا ہے کہ جن نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو ان کو بھی بلا کر کے نمائش کی جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں دیکھو کتنے بڑے بڑے منصب دار اور عہدے دار آئے ہیں اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر نہیں سکتا وہ اپنے ساتھ دھوکہ ہے جو اللہ کے لیے کام کرو وہ محض اس کی رضا کے لیے کرو بس بات ختم جب اس کی رضا کے لیے کرو گے تو اس کا اجر کتنا بڑا ہے اس کی رضا کے لیے ایک گھونٹ پانی پلا دیا ایک گھونٹ دودھ دے دیا ایک چھوارا کسی کو دے دیا اجر کیا ہے پچھلے سارے گناہ معاف کتنا بڑا اجر ہے اللہ اکبر لیکن قربانی دی جان دی رگوں کا خون نٹڑ گیا رہے خدا میں لیکن یہ تھا میری ناموری بھی ہوگی تو یہ سب کچھ برباد تو جو بھی عمل کرو محض اس کی رضا کے لیے کرو اپنے عمل کو ناخالص نہ ہونے دینا اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے